हेलो गाइस आज हम खेलने वाले माइनबेरी सर्वर और बहुत ही इजी है खेलना ओल्ड मैप खेलते ओल्ड मैप नहीं सही है ना हाँ विकिंग वीकिंग विकिंग खेलो मजे करो अरे यार आते ही गया तो पीवी पे ले लिया है वो एक ट्रिक होते कितने बंदे के तलाक की बात आती है या करना नहीं जितने लोग अरे यार अभी फिर से गया ये लड़का लड़की का तलाक चल रहा है लैग कर रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है लैग बहुत रखती है अच्छी से अरे यार मुझे ही सब मार ओ भाई फिर से गया कैसे बनते घूमते भाग ही नहीं पा रहा मैं इसलिए जो मार रहा हूँ आओ इसको मारो मारो मारो और या फिर से टेक टू ब्लेड नाम का एक बंदा जो उसके हाथ से गया उसके हाथ से गया टेक टू ब्लेड और नाम के बंदे से हाथ से गया अब अब इस बंदे से मैं बदला लेगा ये ले ये ले ये ले ये ले, ये ले। टेक्नो ब्लेड ये ले ले गया क्या मार ही नहीं पा रहा उस बंदे को बहुत बहुत प्रो ये हैं इसलिए अच्छा अभी ब्लेड भाई भी ये क्या इसके अंदर तो ताकत ऐसे क्या जो हाँ ये भी तो बॉडी से मार रहा है तो कैसे ये मैं तो ऐसे में सरवाइव नहीं कर पाना तो सरवाइव करना ही पड़ेगा ये बड़ा है ये तो अच्छा नहीं से गए भाई हाँ, ये मैं कैसे मर रहा हूँ हाँ अब पीवीपी से खेलते स्वॉर्ड चला के देखते ये भाई ऊपर गए ये तो। गया ये गया पांच ई ईएक्सपी मिली मेरे को अरे यार गया गया गए कैसा बनता ये अब फिर से पीवीपी चलाओ पीवीपी से बहुत मजा आ रही है अरे यार ये ये मर रहा कैसे नहीं अब मैं अब मैं पीवीपी जा करूंगा तीन पांच बैठ करना है एक कूद कूद के मार अरे यार मैं हार रहा हूँ बार बार एक्स से मारता हूँ मैं कूद के नहीं उड़ा पा रहा था बंदे को कूदना मेरे लिए बहुत मुश्किल है इसको ये इतना कैसे अच्छा टेक्नोब्लेड टेक्नोब्लेड भाई ये मार मुझे क्यों मारा उस को मारना ये कैसा बंदा है मैं भाग ही नहीं पा रहा कंट्रोल दबा हमें ये सीखने मिला अरे यार ये मुझे क्यों मार रहा है इस टेकलो ब्लैक को नहीं यार ये लगता है इसका वो इसके इसके साथ दे रहा है लगती है ये टेक्नो ब्लेड इसका नाम इसलिए अब आप से हमने ये सीख लिया जब ये 8 बजे से ज्यादा बजे तक करता तक तो शाम को पांच बजे ओए एक फिर से मारा अपने स्वाड ही चलाएंगे इसके ऊपर स्वाड की ताकत नहीं देख अभी स्वाड चला रहे कांच की नोकदाई को वाला होता सीधा नॉक पैक मार दे उसको आसमान खुला मन तो और अरे यार मेरे को मत मारना तो ओ मैं बचा मैं भी चलता हूँ मैं भी चलेगा ये ये तो ये तो अलग लगा के आया है अभी रुक भाई ये कैसे कर रहा है अरे यार मेरे को सब क्यों मार रहे मैं इसको मारूंगा मैं इसको मारो इसको मारो मैं फिर से गए ऐसे यार पीवीपी रिपीट करेगा वे और ये करना है मेरे को अभी सत्रह करे दैट सिक्सटी सिक्स पीवीपी हाय फिर से गया कैसे स्वॉर्ड है चलाओ बेस स्प्रिंट स्प्रिंट कैसे करूं अब स्प्रिंट के कंट्रोल को चेंज नहीं कर सकता मैं तो इसको इसको एक भी मुक्का नहीं करा इसको विकिंग से मार दे विकिंग बहुत इजी है खेलना विकिंग सबसे बेस्ट है विकिंग चलो विकिंग चलाओ भाई एक बंदा इसको मारो भाग नहीं पा रहा ए, मैं भाग नहीं पा रहा मैं भाग क्यों नहीं पा रहा पीवीपी से मैं चलाते मैं भाग क्यों नहीं पा रहा मैं भाग क्यों नहीं पा रहा इसको भाग नहीं पा रहा मारा ये मारा अरे यार मैं इसको नहीं मार पा रहा ये बहुत प्रो ये बहुत प्रो है इसको मैं नहीं पार पाऊंगा ये बहुत प्रो है मैं इसको नहीं पाऊंगा तो ये नुबड़ा है ये समझो ये नुबड़ा है भाई तू ऊ बचा महीने चार महीने दो दिन तक नहीं ये तो ये तो ऐसे ऐसे करना है मतलब ऐसे ट्राई करता हूँ ये फिर से बारा इससे हाँ इसको बार के ही लेना है इसको ऐसे ऐसे मारूंगा इससे मैं मार के दूंगा ये मैं ये मार देगा मेरे को मार देगा ये मैं कैसे बचू रैंक और डायमंड ये डायमंड क्या है मार स्लोनलेस मिलती है इसलिए तो नहीं पसंद ये मुझे मारा ये मारा मारा इतने सरल ये क्या ये क्या ये तो फटा फटा मारो इसको मारो मारो इसको मारो मरा ये मारा मरा ये मरा मर मार मारो मर ये ये मर हाँ इसके पास लेटर कार्बन है तो ये कैसे जिंदा इसको मारो मारो